खुशियों का है ये पानी बेजुबा दर्द मेरा कह पाए ना आँखियों का है ये पानी बेजुबा दर्द मेरा कह